Самое интересное, экстравагантное место, в котором вы занимались или хотели бы заняться сексом? О, э, кинотеатр. Было. В каком бы месте, самом экстравагантном, вы бы хотели заняться сексом? В маршрутке. Наверное, это было бы на природе. Где-то в лесу или возле города так. Ну, я думала, жизнь одна, нужно многое попробовать. Это было, было, было в подъезде на личностном пролете. В квартире. Еще не занималась, ну, возможно. Так, даже не знаю, <laughs> серьезно. Думаю, в магазине. Хм, на вышке. Тоже библиотека. Не знаю, в Амстердаме. Ну пусть это тоже личным будет. Я оставлю мысли при себе.